данная видеоинструкция расскажет вам о том, как произвести регулировку натяжения цепи редуктора и трака гусеничного комплекта SnowRider Pro. Регулировку необходимо произвести после первого полноценного выезда, а также в случае необходимости во время постоянной эксплуатации. Настоятельно рекомендуем сохранять порядок действий, показанных в данном видео, если у вас недостаточно опыта или квалификации для выполнения работ, показанных в этом видео, просим вас обратиться в авторизированный сервисный центр для проведения установки комплекта на мотоцикл. Регулировка натяжения цепи редуктора. Снимите крышку редуктора, открутив 6 гаек – Ослабьте фиксирующую гайку эксцентрика натяжителя. Ослабьте фиксирующую гайку оси натяжителя. Произведите натяжение цепи. Затяните фиксирующую гайку оси натяжителя. Проверьте натяжение цепи. Свободное провисание должно находиться в диапазоне 5-10 мм. Затяните фиксирующую гайку эксцентрика натяжителя. Установите крышку на место и зафиксируйте гайки. Регулировка натяжения гусеничного трака. установите сноубайк на центральную подставку. В вывешенном состоянии провисание трака в средней части полоза должно составлять 5-10 мм. Ослабьте фиксирующие болты оси задних катков с двух сторон. помощью шестигранного ключа произведите натяжение трака на одинаковое количество щелчков с каждой стороны. Проверьте натяжение гусеничного трака. Затяните ось задних катков с обеих сторон.